араба жантайган тегиздиктен жылып анын түбүндө жаткан брусокту жылдырды дейли араба жумуш аткарды дешет чынында эле ал бир эле учурда белгилүү бир күч күч менен брусокко таасир этет брусок кыймылдайт эгер дене жумуш кыла алса анда ал энергияга ээ энергия е тамгалары менен көрсөтүлөт сиде энергиянын бирдиктери джоуль